tabaji yaga kua'a mandatu Jesu, ya yanande mandia judío, batoba ni chinuni nayi taka iñaku, y ikanachino matu'un amara a a y un undio, rachunani isaía batiraka yo ka'ra yo'ra cha'nu yoku mandia chachinuni matu'un ayo. ta yo ha mandio ma datura, katira Takankuyiña, na nachinunina. Bajunita tukuma Isaía, rakachetu tunyundio, teendia. Hando kuara mañibi, tajandabara, ma animana. Ikaña ku kutuninina, mañaja ara, takundena, titubinikunina chigonina chindio, takibina itira, na kujantarana, ya kati tututa isaya taka kama isaya batinde eranya ya aka nukuma kristu tachanya kaara ku kuyindia tandi baña ku amandia judiu ana chinuni nanya ka jesu tanda ubi uni mandia nu mandia judiu kicha chinuni nandia ubaña natobe kaanayi nutubi nyibi tindisana de ena mandra fariseu kototaba ni indrana inde ni tichima beñuna takahana batichata anigana ñatiñu uñibina chintu kana takwama ñakan andio takanku ena ka kaani indio jesu china takumandia chinu ni ñaka'i kuni yika ayinya natobe ubanya ayu uni Chinunina, nina bate juni chino ninaña ka ama tatay rata chiyu undia tamantiante eyu juninte enama rata chiyu undia bate yu tabaku mañu ña hatun nundo tayu kichay mañu ñibi biya. cuenta mandia chinu niña kai ikana tobe kindo na manuna tatu iyo mandia chini maña Tatu tatobe hachi na yo vi yu kumara ni tiso kwatina. Bati yu bachi cuenta, ña jaka kui mañibi. Ta yo cuenta tiso kwatina. Ta tobe kunin de eyu. Ta hachin la in. Cha iyo maña ni tiso kwatina. Ta ikan te Juni matun inuna. Ña ni tiso kwati yina. Makibi nunti inya. Yakankuyi. kuyi. Pati yu tobe ka cuenta junimai tika eye nahakwa kunima tatai ratachi yu'u nyahai tanahakwa kunira nyahana india pati yu'u chitoi te matiño ñatachi matatai kain, ñanakai aye nyana kondo indeni mama kain, kai ye matakwa kati tu'un matatai kati jesús